Video kali ini saya ada sebuah webcam Intuos. Webcam ini kepunyaan adik saya. Dan webcam ni ada masalah pada kabel yang mana bila kita tersentuh kabel dia akan putus connection pada komputer. Jadi ini adalah satu masalah yang besar sebab kita sedang melukis tiba-tiba uh, connection terputus. Anda boleh lihat uh, apa yang saya maksudkan dalam video berikut. Jadi di sini saya sedang uh, cuba untuk dapatkan balik uh, rubber grommet ni ataupun kita panggil macam uh, apa nama tu uh, penahan daripada wayar tu tertarik keluar. Uh, jadi saya sedang potong wayar ke sini. Saya potong uh, jauh sikit ke dalam supaya uh, yang mana wayar rosak tu tidak berlaku dan saya rasa dekat sini dah ok so ni saya sedang buang bahagian-bahagian shielding kat tepi ni dan uh, dalam ni ada beberapa wayar halus uh, dan yang mana kita perlu sambungkan terus pada Uh, connector Waktu ini saya sedang test fit uh, sama ada wayar terlampau panjang atau pendek sebelum kita bateri dia dengan uh, connector sebab kalau terlampau panjang nanti uh, wayar akan uh, terlebih dan membuatkan casing ni tak dapat tutup. Jadi kita kena kena buat dia panjang tu biar ngam-ngam dengan uh, casing ni. Jadi uh, satu satu benda yang perlu dititik beratkan supaya test fit dahulu sebelum kita bateri pada konektor. Okey sekarang ni Wacom ni sudah tak ada lagi masalah uh, kabel terputus connection. Seperti anda lihat dekat sini, saya boleh gunakan pen ni dengan baik. Dan saya rasa sampai sini saja video untuk kali ini. Please like and share dan juga jangan lupa subscribe channel Alan Fit Stuff. Jumpa nanti. Terima kasih. Bye-bye.